momentálne e, tento sektor. Máme ich nahodených asi 5 alebo 6 kusov. E, testujeme ešte 90-kový horn. Akože skúsenosti sú oveľa lepšie sa montuje, aj demontuje. E, oproti ubiquity zariadeniam tie pigtaily oveľa lepšie sú taktiež signály sú lepšie u zákazníkov, lepšie to chodí, neviem čo povedať, je to oveľa lepšie. No. V čom vám to pomohlo, aký problém vyriešiť? No, hlavne v rušení, oproti, keď, keď je niekde konkurencia blízko nás, tak tie sektory oveľa lepšie sú odrušené a lepšie chodia. Ten zákazník nemáva také výkyvy toho signálu keď sťahuje alebo sa hrajú proste nejaké hry a podobne. Uh, neviem, čo je, to, je to lepšie oveľa. Vyskúšali ste aj našu symetrickú sektorovú antenu? Momentálne jeden testujeme, máme ho nahodený, ale nie je ešte doladený. Potrebovali sme len odľahčiť sektory, lebo boli zaplnené a akože čo sme zatiaľ len testovali od zákazníkov, ktorých máme namontovaných aj z bočných sektorov, tak mali oveľa menšie rušenie a keď sme ich aj pripojili, napríklad, že mal úplne slabunký signál, tak keď sme ho pripojili na ten horn, tak oveľa menšie rušenie a signál bol oveľa lepší. Prenosové rýchlosti tam boli oveľa vyššie.